matanga tiwa eu estou a dizer que nós teremos as crianças se refletir na vida dos filhos Nosso país é rico. É rico, temos vivido como gente? É, atrasado. Você vive como gente? Não, não, não. Estamos a mendigar ainda. Agora vem o fiscal e te leva a banheira. Leva. A te entregar o negócio está escrito a 2 é cachê. É verdade. É mesmo assim. O povo, está chorando. O povo chora porque o MPG governa mal o país. É verdade. Tudo aquilo que o Sabine dizia, hoje se faz sentir na nossa vida. Ou não é verdade. É verdade. Não é verdade. É verdade. Então, agora o Sabine agora tornou-se o herói. É não é? Aquele que um dia foi crucificado com o que partiu o ponte, o que partiu os fios da energia, o que parte toda a lagoa para vir água nas nossas casas. Não é verdade? Afinal de conta ele morreu. Os problemas continuam ou não continuam? Continuam. Qual é a única? nós temos. É tirar o MPLA, é, é, é tirar. Ele está se mantendo no poder, não o povo já não consegue ser humilde, não insista em nenhuma coisa que.